Este destino ya es mío, yo lo sé, que pronto se va. Y aunque mil intentos sean Sé que se hará realidad Y aunque tenga falencia, un intento de más No soy el único que quiere, pero seré